እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምናምሽታችኋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ በምህጻሩ ህወሀት ኃይላት ባደረጓቸው ውጊያዎች እስካሁን በውል ባይታወቅም በርካታ ሰዎች መገደላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩት መፈናቀላቸው ተዘግቧል። ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ሱዳን መሰደዳቸውንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መርጃ ድርጅት አስታውቋል። ማይካድራ በተባለው ከተማና አካባቢ ከ600 በላይ በአብዛኛው የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰላማዊ ሰዎች ሳምሪን በሚል ስም በተደራጁ የትግራይ ወጣቶች በግፍ ሲጨፈጨፉ በአካባቢው የሰፈረው የትግራይ ሚሊሺያና የፖሊስ ኃይል ከጨፍጫፊዎቹ ጋር ተባባሪ እንደነበር የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል። ኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች የምርመራ ቡድን ወደ ቦታው በመላክ የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ማካሄዱንም ገልጧል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በማይካድራ የተፈጸመውን አሰቃቂ እልቂት አውግዟል። ሌሎች ሰብአዊ መብት ጥሰቶችም በገለልተኛ ወገን እንዲጣሩ ጥሪ አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ህግን ማስከበር ስላሉት የትግራይ ዘመቻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን ለማስረዳት በውጭ አገራት ጉዞ አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም በትግራይ ስላለው ሁኔታ በዝግ ስብሰባ መወያየቱ ተዘግቧል። የትግራይ ዘመቻ በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሂደቶች ምን መልክ ሊይዙ ይችላሉ? ዋነኛ ተግዳሮቶቹስ ምንድን ናቸው? የዛሬው እንወያይ መሰናዶ ዋነኛ ማጠንጠኛ ነው። በዚህ ውይይት ላይ የመንግስት ተወካዮች እንዲካፈሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን በተደጋጋሚ በኢሜይል ብንጠይቅም ተሳታፊ አልመደቡልንም። በዚህ ምክንያት የመንግስትን አቋም በቀጥታ የሚገልጥ ወገን አላገኘንም። በውይይቱ እንዲሳተፉ ሶስት እንግዶችን ጋብዘናል። የውይይቱ ተሳታፊዎች አቶ ቴዎድሮስ ዘውዱ ቶሮንቶ ካናዳ በሚገኘው ዮርክ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ለማጠናቀቅ ምርምር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ተንታኝ አሉ። አለሁ። አመሰግናለሁ። አለሁ። እሺ። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች አጥኚ አቶ ፍሳ ተክሌ ከናይሮቢ አለሁ። እንዲሁም የአውሮፓ ፖለቲካ ከሚዘወርባት ብራስልስ ከተማ ጋዜጠኛ ገበያው ንጉሴ ናቸው። ገበያው አለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንግዶቻችን በውይይቱ ተሳታፊ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆናችሁ በዶቼ ቬሌ DW ስም እና በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ውይይታችንን እንጀምር። አቶ ቴዎድሮስ ዘውዱ ለዶክትሬት ማሙያ ጥናት ለአንድ ዓመት ግድም ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይተው ነበር። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎችንም አሁን ካሉበት ካናዳ ሆነው በቅርብ ይከታተላሉ። ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲብላላ የቆየው ቅራኔ ፈንድቶ ወደ ውጊያ ተሸጋግሯል። ጦርነቱ ምን ያህል ሰብአዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳት እንዳደረሰ በውል አይታወቅም። በአጠቃላይ ግን ምን ያህል ጉዳት አድርሷል ተብሎ ይገመታል? አቶ ቴድሮስ እስኪ ከእርሶ ልጀምር። እሺ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ለግብዣው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እስካሁን መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ መረጃዎች የሉንም፣ ግን የኢትዮጵያን ሕልውና በሚመለከት ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አሁን በዓለም ዙሪያ ያሉ ሚዲያዎች እንዲሁም እኔ ያለሁበት ከተማ ድረስ በተለያዩ ጋዜጣዎች እና በተለያዩ ሬዲዮ ጣቢያዎች፣ በተለያዩ የቴሌቪዥን ተቋማቶች ስለ ኢትዮጵያ አሁን ስላለው ውዝግብ የሚሰራጨው ነገር ሲቪል ዋር እንደሆነ ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንደገባች አይነት ዜና ነው የሚቀርበው። ይሄ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ሕልውና ጉዳት ያደርሳል፣ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። መንግስት የህዝብ የማስከበር የህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ ነኝ ብሏል። ያንን እንኳን በቅጡ ለማስተናገድ አለመቻሉ የዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋም ለኢትዮጵያ ሕልውና ጉዳት ያመጣል። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላለፈው ሰላሳ ዓመት ያየውን በደሉን አይቶ እንዲሁም ላለፈው ሁለት ዓመት እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ዓመት ቆይቻለሁ ከሁለት ሺ አስራ ዘጠኝ በፈረንጆች አቆጣጠር እስከ ሁለት ሺ ሀያ ሀያ ጁን ድረስ እዛ ነበርኩ። እዛ ያለው ህዝቡ በጣም ስጋት እንዳለው ነበረ የሚገልጸው የነበረው። እንግዲህ ለጥናት ነው የሄድኩት። ለጥናት በመሄድ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ጋር ለመገናኘት እድል አጋጥሞኝ ነበር በተለያዩ ከተማዎች እና የስጋታቸው ምንጭ የሆነበት ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው? ህወሓት ከዶክተር አብይ ጋር የዶክተር አብይ መንግስት ያቀረበለትን ወይም የከፈተለትን ወይም ደግሞ በህዝባችን አባባል የማርያም መንገድ ሰጥቷቸው የማርያም መንገዱን መቀበል አልቻሉም። ይሄ ለእኛ ስጋት ነው ሚሉት ነው። እንግዲህ መሬት ላይ ያለው እኔ በቆየሁበት ጊዜ የሰማሁት እና ያዳመጥኩት ብዙ ሰዎችን አነጋግሬ የተወያየሁበት ጉዳይ ቢኖር እዛ ላይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በብሔራዊ ጥቅሟ ጉዳት ደርሶባታል እላለሁ። እስኪ ደግሞ ወደ ሌሎች ጉዳዮችም እንመልከት። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ስለተከሰቱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንመልከት። አቶ ፍሳ እናንተ ቀደም ሲልም በመግለጫችሁ በተደጋጋሚ አስገንዝባችኋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ጥሰት ፈጻሚዎችስ ምን አይነት ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሎ ይገመታል? እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ጦርነቱ ወይም ግጭቱ ከተጀመረ እንግዲህ አሁን ሶስት ሳምንት አለፈው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያየናቸው እና በግልጽ የተናገርንባቸው የተወሰኑ አይነት የመብት ጥሰቶችን አይተናል። ግን እዚህ ጋር አንድ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ባለው በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ ባለው የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ያለን መረጃ ውስን እንደሆነ ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ግን ባለን በጥቂቱ መረጃ በዋነኝነት የሚነሳው ማይካድራ ከተማ ላይ ያለው የነበረው በኋላም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጫ ያወጣበት በዚህ ሳምንት ጉዳይ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በዘጠኝ እና እስከ ንጋቱ በአስር November ድረስ በነበረው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱና ብዙ ሰዎች እንደቆሰሉ አምነስቲ መረጃ አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በወቅቱ በተፈጸመው ጉዳት በተለይ ደግሞ ግንብ ሰፈር የሚባለው አካባቢ ላይ በደረሰው ጉዳት አማራና የትግራይ ተወላጅ ያልሆኑ ወይም ደግሞ ትግሬ ያልሆኑ ሰዎች እየተመረጡ እንደተጠቁ የከተማ ወጣቶች ከአካባቢ ሚሊሻ ጋር በመደባለቅ ይህን ጥቃት እንዳደረሱ ምንድን ነው ገጀራ፣ መጥረቢያና ዱላ የመሳሰሉትን መሳሪያዎች በመጠቀም ብዙ ሰዎች እንደሞቱ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደሞቱ መረጃዎች አለን። በወቅቱ የነበሩ የተለያዩ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን እነሱን ከመረመርን በኋላ እና በወቅቱ ደግሞ የሞቱ ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎችን በመሰብሰብ ላይ የተሳተፉ ሰዎችን ካናገርን በኋላ ነው ይህን ነገር ያደረግነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ በተለይ ወደ ጎንደርና ወደ ሌሎች አማራ ክልል ለሕክምና የተወሰዱትን ከጉዳ ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎችና ምስክሮችን አናግረናል። በዚህም እንግዲህ ጥቃቱ የደረሱት አካባቢ ሚሊሻ ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩ የከተማ ወጣቶች መሆናቸውን አይተናል። ይሄ እንግዲህ በእኛ በኩል ማረጋገጥ የቻልነው የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ምናልባት ከሌላም ከሚዲያም እንደምትሰሙት ሌሎች ጥሰቶች ሊኖሩ ይችላል። እኛ ያላረጋገጥናቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ሁመራ ላይ የሚነገር አለ። ሌሎች ግጭት ያለባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚሁ የሚነገሩ አሉ። እነሱ ስላላረጋገጥን በዛ ላይ መናገር አንችልም። ግን ያው ወደፊት በሰፊው ምርመራ የምንሰራባቸው ይሆናሉ። ጥሩ ገበያው፣ አንተ ካለበት የአውሮፓ እምብርት ብራስልስ ከተማ የአውሮፓ ፖለቲከኞች ጦርነቱን በተመለከተ ምን እያሉ ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ትልቅ ሀገር ነች። በተለይ በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ አጋር ነች። በዓለም አቀፍ ደረጃም ሁነኛ ቦታ ያላት ሀገር ነች እና በእንደዚህች አይነት ጠቃሚና አጋር ሀገር እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ ሁሉም ይሄ ነገር እንዲቆም፣ ሰላም እንዲፈጠር ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላማዊ ሰዎች እንዳይጎዱ በጦርነት ውስጥም ደግሞ እርዳታ ለሚፈልጉት ሰዎች እርዳታ ለመስጠት እንዲቻል ይሄ መጠየቅ እና ግፊት ማድረግ የተለመደ ነው። እንደውም ኢትዮጵያ ላይ ሲሆን ደግሞ በከፍተኛ ጽወቱን መበራከቱ የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም እንዳልኩት በጣም ትልቅ ቦታ ያላት ሀገር ነች። ከዚህ አንጻር ግን እንደው በሁለት ደረጃ ብናየው እነዚህ የሚጮሁትና በጣም ከፍተኛ ግፊት የሚያደርጉት አንደኛዎቹ ተንታኞች፣ ምናልባትም think tank ኦች ወይም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እነዚህ በጣም የኢትዮጵያ መንግስት ወረራ እያካሄደ ነው፣ ዶዘር ማጥፋትም ይሉታል። ሰሞኑንም የኢትዮጵያ መንግስትም እየዞረ ያስረዳ ነበር። መንግስታቱ ደግሞ እንደተባለው የሚያሳስባቸው መሆኑንና ሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም ጥንቃቄ እንዲደረግ ቢቻል ደግሞ በ dialogue ችግሩ እንዲፈታ ይፈልጋሉ። ሆኖም ግን በተለይ ጦርነቱ በቲፒኤልኤፍ በኩል በደረሰ በመከላከያ ሰራዊቱ በደረሰ ጥቃት መሆኑን ከተረዱ በኋላ እንዲህ አይነቱ ነገር መቼም ማንኛውም መንግስት ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ሲወሰድ ጦርነት ባይወስድ ነው የሚገርመው እና ይገባቸዋል። ይህንን የመቀበል ነገር አለ። ያም ቢሆን ግን ዞሮ ዞሮ መንግስት ነው እና ጫናውና ግፊቱ በመንግስት ላይ ኃላፊነት ወስዶ ችግሩ እንዲቆም የመፈለግ ሁኔታ አለ። ግን በቲፒኤልኤፍ በኩል መንግስት የሚለው ብቻ ሳይሆን የራሱም የቲፒኤልኤፍ ከፍተኛ አመራር ወጥቶ ጥቃቱን የፈጸሙት መሆኑን ያረጋገጡ በመሆኑ ይሄ ድርጊት ለኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስፈጸም እርምጃ ነው ለሚለው ትልቅ ጆሮ የሚስብ ነገር ሆኖ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ባይደግፉም ግን ገፍተው ይህንን እርምጃ ሲቃወሙ አይታይም። ያም ሆኖ ግን በአካባቢው ሰላም የመፍጠር ሂደት በተቀዳሚ የመንግስት ኃላፊነት በመሆኑ ይሄ እንዲሆን ጥሪ ያደርጋሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ያለው። በእውነቱ ይህንን ጉዳይ የመንግስት ተወካይ ኖሮ ቢያብራራው ጥሩ ነበር። ያው ግን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በውይይቱ የሚሳተፍ ተወካይ እንዲመድቡ በተደጋጋሚ ጠይቀናል። ሰው አልተመደበልንም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ እንደ አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ኢትዮጵያ በግዛቷ ሕግን የማስጠበቅ ማናቸውም መብት አላት ሲሉ ጠንከር ያለ መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን እንደው አክለህ የምዕራቡ ዓለም እንግዲህ እነዚህ ተንታኞች የሚባሉ አሉ። በእርግጥ ሌላ ነገር ሲሰሩ የሚታዩ በርካታ ተንታኞች አሉ። የምዕራቡ ዓለም በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ፖለቲከኞች ከዚህ በኋላ ግንዛቤያቸው ምን ይመስላል? ጉዞ አድርጓሉ እንደተባለው የመንግስት ባለስልጣናት ቀደም ሲልም እንደጠቀስኩት ጉዞ አድርጓል። ብለዋል። መጀመሪያ ላይ ከነበረው አመለካከታቸው አሁን ያላቸው ግንዛቤስ ምን ይመስላል? እዚህ ላይ እስኪ አጠር አጠር አድርገህ ንገር። ዋናው እነዚህ ተንታኞቹ በተመለከተ አንደኛ ነገር ብዙዎቹ ተንታኞቹ አቋም የወሰዱና ምናልባትም ቲፒኤልኤፍ ጋር በቅርበት የሚሰሩ ከፍተኛ የሆነ ኔትወርክ ያለበት ነው። ስለዚህ ጩኸቱም ከፍተኛ ነው። ወረራ እየተካሄደ ነው፣ genocide ነው፣ መንግስት በራሱ መንግስት ህዝብ ላይ ዘመቻ ጀምሯል የሚለው ጩኸትና ግፊት ያየለ በመሆኑ ያንን የሚያንጸባርቁ እነዚህ ተንታኞች በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ እንዲያቆም የሚያደርጉት ግፊት አለ። ግን ሁኔታውን ሲረዱ በመንግስታት ደረጃ መንግስት ወደ ጦርነት የገባበትን ምክንያት የመቀበልና ያም ሆኖ ግን ደግሞ መንግስት እንደ መንግስትነቱ ሰላም እንዲፈጥር በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ የመጠየቅ ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሂደቶች ምን መልክ እንዳላቸው በመጠኑም ቢሆን ለመዳሰስ ሞክረናል። ጦርነቱ ካበቃ በኋላ በኋላ ምን አይነት ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ ትላላችሁ? እንደው ለአብነት ያህል በተጎራባች ክልሎች ነዋሪ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት አስተዳደራዊ ጥያቄ ያለበት ነው፣ ቀደም ሲልም ከዛ ባሻገር ደግሞ ብሔር ተኮር የሆኑ የተፈጸሙ ግፎችም አሉ፣ በውል የሚታወቁ ማለት ነው፣ እኛ የምናውቃቸው። እዚህ ላይ ምን ይላሉ አቶ ፍስሐ ምን ያክላሉ? እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎችም እና በሌላ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ እንደምታውቁት የግጭትና የእርስ በርስ መተላለፍ ያለበት በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብት ቋንቋ ከባድ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ያሉበት ነው። በእኛ እድሜ ለምሳሌ ቀይ ሽብር፣ ከዛ በኋላ አስራ ሰባት አመት ጦርነት ከዛ በኋላ ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ ለሀያ ሰባት አመት በቆየበት ጊዜ እንዲሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ከባድ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነበሩ። አሁንም እንግዲህ ከተጀመረው ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ጋር ደግሞ እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከባባድ የሆኑ በመንግስትም ሆነ በመንግስታዊ ባልሆኑ አካላት የሚፈጸሙ ጅምላ ጥቃቶች፣ ማንነት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች አሉ። ይሄም የአሁኑ ጦርነት ውስጥም የሚካተቱ እንደዚሁ ነገሮች ይኖራሉ፣ የማይሰራውንም ጨምሮ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጦርነቱ በሚያልቅበት ጊዜ ምን መሰራት አለበት የሚባለው ይሄ የግጭት ታሪክ ጥሏቸው ያለፏቸው ጠባሳዎች የሚድኑበት ሂደት በሌሎች ሀገሮችም የተለመደ አሰራር አለ። የሽግግር ፍትህ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ transitional justice የሚባለው እሱን ሂደት በግድ አገሪቷ መሄድ አለባት። የሽግግር ሂደት ምንን ያካትታል? አንደኛ ለበፊቱ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ማነው ኃላፊ የሚለው እስካሉም እነዛን ከባድ የሚባሉ ወንጀሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጸሙ ሰዎች ለህግ ማቅረብን፣ ተጎጂዎቹን አስፈላጊውን ካሳ፣ እውቅና፣ ይቅርታ የመሳሰሉትን ነገሮች መፈጸምን ያካትታል። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ወደፊት እንሻገር ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ቁስሉ አይድንም፣ ቂሙ አይድንም። ቂም ባልዳረበት ሁኔታ ደግሞ ምንጊዜም ለተመሳሳይ ግጭት የሚያድን ነው እና መንግስት አንደኛው ማሰብ አለበት ብለን በተለያዩ ጊዜዎች የምናስታውሰው እና የምናሳስበው ነገር እነዚህ የተጠራቀሙ የተንከባለሉ የቂምን ጠባሳዎች እንዲሽሩ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች መንግስት ማካሄድ አለበት። በማንነትም ላይ ያተኮረ በድንበርም ላይ ባተኮረ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ባወጣ ነው ዓመታዊ ሪፖርት ላይ በዚህ በወልቃይት አካባቢ የሚኖሩ የአማርኛ ተናጋሪ ሰዎች ወይም አማራዎች ቋንቋውን በመናገራቸው ብቻ ይታሰሩ እንደነበር፣ ሲበዛም ይደበደቡ እንደነበር፣ አንዳንዴም ደግሞ የአማርኛ ሙዚቃዎችን በሚሰሙበት ቤታቸው ውስጥ እንኳን በሚሰሙበት ጊዜ እንደዚሁ እንግሊት ይደርስባቸው እንደነበረ ገልጸናል እና ይሄ ታሪክ እንደገና መቆም አለበት እና ያንም ደግሞ ለማስተካከል አንደኛው ኃላፊነትን ማመቻቸት፣ ተጎጂዎቹም ተገቢውን ካሳና እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ይሄ ራሱን የቻለ ጊዜ የሚጠይቅ ነው። ያንን ማድረግ ካልተቻለ ወደፊትም ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ መፍትሄ የሚባልም ነገር ነው የጠቀሱልን። በኋላ ላይ ወደ መፍትሄው ስንመጣ የበለጠ ያብራሩልናል አቶ ፍሳ። አቶ ቴድሮስ እዚህ ላይ ምን ይጨምራሉ? አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ምን መልክ ይኖራቸዋል? ሁሉንም ወገን ያሳተፈ ውይይት እንዲደረግ በተለይ ምዕራቡ ዓለም ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ሁሉን አቀፍ ሲባልስ እነማንን ያካትታል? በነገራችን ላይ ይህም ጥያቄ ቢሆን የመንግስት ተወካይ ብቅ ብሎ ቢያብራራው መልካም ነበር። ግን አቶ ቴድሮስ ቴዎድሮስ የእርስዎን ትንታኔና አዳምጥ። ሁሉን አቀፍ ሲባል እነማን ናቸው? ሁሉን አቀፍ ማለት ውይይት ከተካሄደስ እነማን ናቸው? በአጠቃላይ የውይይቱ ተሳታፊዎች ተብሎ የሚገምተው እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያን ችግር ከመቶ አመት በፊት ከብሔር በላይ ሆነው በጥንቃቄ ያጠኑ ብዬ የማያቸው ሰው ገብረሕይወት ባይከዳኝ ናቸው እና ገብረሕይወት ባይከዳኝ በዛን ጊዜ የመንግስትና የህዝብ አስተዳደር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ሲጠቁሙ ምን አሉ? መንግስት ወይም አስተዳደር ማለት ከመኳንንት እልፍኝ የሚወጣ ሳይሆን ከህዝብ ልብ መቀዳት አለበት ብለው ነበር። እና ይሄ ነበር እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥያቄ። I think የኢትዮጵያ አብዮት በሚፈነዳበት ጊዜ በአስራ ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ከህዝብ ልብ የሚቀዳ መንግስት መምጣት አለበት የሚለው ስራ ሳይሰራበት ቀርቶ በአስራ ዘጠኝ መቶ ዘጠና አንድ በኢሮፓያን አቆጣጠር እንደገና ከጠበንጃ አፈሙዝ የፈለቀ ኢህአዴግ በሚባል ህወሀት በሚመራው ድርጅት አራት ኪሎ ፓርላመንት ገባ። እና አሁን ላለፈው ሀያ ሰባት ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው ከጠመንጃ አፈሙዝ የፈለቀ ኃይል የመሰረተው አሰራር ነበር። አሁን ሁለገብ የሆነ ሁሉን ያሳተፈ መንግስትና አስተዳደር እንዴት ይምጣ በሚባልበት ጊዜ I think ያለፈው ሁለት አመት በዶክተር አብይ ነው መሪነት። እኔ እንግዲህ አንድ አመት ሙሉ እዛ ቁጭ ብዬ እንደታዘብኩት ከሆነ ህዝቡ ready ነው። ህዝቡ ሰልችቶታል። ህዝቡ መሳተፍ ይፈልጋል። ህዝቡ ራሱን express ማድረግ ይፈልጋል ግን የፖለቲካ ድርጅቶች ሊፈጠሩለት አልቻሉ። ራሱን የሚያሳትፉት ወይም የህዝቡን ስሜት አደባባይ ድረስ አቅርበው በተግባር የሚለውጡለት እና ህዝቡ አሳታፊ የሆነ ማለት አሁን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል ምን አይነት ስርዓት ያስፈልጋል ነው። አሁን መሬት ላይ ያለው አሰራር አስተዳደሩ በቡድን ብሔር ተኮር የሆነ ቡድን ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ የቡድን አስተላለፍ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሄድኩበት አንዱ ትልቁ ምክንያት የውህድ ማንነት የተባለ አካል ከአርባ ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ ተገፍቷል። ቦታውም ውስጥ የለም። አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ፣ ፓርላመንት አለ፣ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ተወክሏል። ግን ውህድ ማንነትን የወከለ የለም እና ከመጀመሪያውም አግላይ ነበረ ማለት ነው እና ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ዓመት ቆይታ ያየሁት ሶስት አይነት አመለካከት፣ አንዱ በግለሰብ ላይ የተመሰረተ መንግስት ቢመጣ ይሻለናል የሚሉ ኃይሎች አሉ። አይ በቡድን መቀጠል አለበት ካሉ ነጠላ ማንነት ካለ ውህድ ማንነት ደግሞ አለ የሚሉ አካሎች አሉ እና አሁን የእነዚህን ሁሉ ሊያጣጥም የሚችል ነፃና ገለልተኛ የሆነ በቅንነት ኢትዮጵያኖችን ሊያሳትፍ የሚችል መዋቅር ተዘርግቶ ያለው መንግስት ቀጥሎ መሸጋገር መቻል አለብን ነው የምለው። ገበያው፣ አንተስ ሊኖሩ ይችላሉ የምትላቸውን ተግዳሮቶች ጥቀስልን እስኪ። እሺ እኔ እንደው ከስጋቶቹ ልጀምር። እንዳልከው አሁን ይሄ ጦርነት ሲጀመር ሰው የሚለውና ስጋቱ ምንድን ነው ሲባል አንደኛው ስጋት ይሄ ጦርነት በትክክል የህዝብ ለህዝብ ጦርነት አይደለም። ያን ህዝብ መቼም እናውቀዋለን። አማራና ትግሬ አይደለም ይሄ ጦርነት ያለው በአማራና በትግሬ ህዝብ መካከልም ሆነ በማንኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ በመሰረቱ ቅራኔ የለም፣ ፖለቲከኞቹ የሚፈጥሩት ትርክት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ግልጽ ነው። ቲፒኤልኤፍ እና የአዲስ አበባው የዶክተር አብይ መንግስት የፖለቲካ አለመግባባት አላቸው። ይሄ አለመግባባት በፖለቲካ ሳይፈታ ቀርቶ እንደተባለው TPLF በወሰደው የኃይል እርምጃ ምክንያት ወደ ጦርነት ተገብቷል። ስለዚህ በመከላከያ ኃይል እና በ TPLF ታጣቂዎች የተደረገ ጦርነት ነው እንጂ የህዝብ ለህዝብ የተደረገ አንድ ህዝብ በአንዱ ህዝብ ላይ ወረራ የፈጸመ አይደለም። ይህንን ህዝቡ ያውቀዋል። ከጦርነቱ አሁን ነፃ ውጡ በሚባሉት አካባቢዎች ያለው የህዝብ ስሜትም የሚያሳየው ያንን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጭራሽ አብረን ልንቀጥል የማንችልበት እርሾ ይሆናል የሚል ስጋት የለኝም። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ዶክተር አብይ አምባገነን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ደግሞ ስጋት እውን የማይሆንበት ምክንያት TPLF እና አቶ መለስ የሚመሩት ቲፒኤ እንትን አይነት አይደለም የዶክተር አብይ ፓርቲ ያን ጊዜ TPLF ራሱ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ ለኦሮሞ እነ አቶ አባዱላን፣ ለደቡብ እነ አቶ አባተ ኪሾን፣ ለሶማሌ እነ አቶ አብዲ ኤሌን ምስለኔ ሰጥተው ግን በማዕከልነት TPLF ነበር የሚቆጣጠረው። ዛሬ ከጦርነቱ በኋላ አንደኛ በራሳቸው በዶክተር አብይ ፓርቲም ቢሆን ራሳቸው በምስልን የተከበቡ አይመስለኝም። እንደነ ሙስጠፌ የመሳሰሉ እና አቶ ደመቀ መኮንንም ወይም ደግሞ ሌሎችም ዛሬ በዚያ በራሳቸው ፓርቲ ውስጥ ያሉት ኃይሎች የፖለቲካ ሰብዕና ያላቸው አክቲቮች የሆኑ ናቸው እና ተላላኪዎች ሳይሆኑ የራሳቸውን አጀንዳ ማስፈጸም የሚችሉ በራሳቸው ጠንካራ ፓርቲ ነው የሚሆኑት። በሁለተኛ ደረጃ ተቃዋሚዎች ከሞላ ጎደል አሉ። ስለዚህ እነዚህ ተቃዋሚዎች ሁኔታዎች አስገድደውም ሆነ ወይም ሁኔታው ፈቅዶ ተሳትፎ ስለሚኖራቸው በምንም ተአምር በጦርነት ስላሸነፉ አምባገነን ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት አይኖርም። ምናልባትም ይሄ ጦርነት ያልተፈለገና አደገኛም ቢሆን ግን ለአዲስ ጅማሮና የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር አጋጣሚውን ሊፈቅድ ይችላል የሚል እምነት አለኝ እና ምናልባት ይሄ ጦርነት ለደህናት ቢሆን የሚል እይታም አለ በአንድ በኩል። እሺ አቶ ፍሳ ቀደም ሲል የመፍትሄ ማሳቦች የሚመስሉ ነገሮች ናቸው ቀደም ሲል በጠቀሷቸው ነጥቦች ላይ የተንጸባረቁት። በጦርነቱ ሂደት የተፈጸሙና የሚታወቁ ግፎች እስከ ጦር ወንጀለኝነት ሊያስጠይቅ እንደሚችልም ገልጣቸዋል። ከማይካድራው ጭፍጨፋ በተጨማሪ ሌሎች አካባቢዎች የተፈጸሙ በደሎች ስለመኖራቸው ምን ያደረጋችሁት ማጣራት አለ? ወንጀል ፈጻሚዎች በሕግ ተጠይቀው ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ምንስ መደረግ ይኖርበታል ይላሉ። እንግዲህ ማይካድራ ላይ የተፈጸመው ነገር ያው ተጨማሪ ማረጋገጥ ይፈልጋል። ግን አንደኛው በአንድ መልኩ የጦር ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ የጦርነቱ አካል አስመስሎ ከተፈጸመ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሰብዕና ላይ የተፈጸመ ወንጀል ወይም ደግሞ ክራይም አጌንስት ዩማኒቲ የሚባለውንም ደረጃ ሊደርስ የሚችል ዓለም አቀፍ ወንጀል ሊሆን ይችላል። ያው እነዚህ እንግዲህ እነዚህ አይነት ድርጊቶች መፈጸም በኢትዮጵያ ሕግም ወንጀል ነው። ግን ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑ ምንድን ነው እንደምታው የሚለው ሊጠየቅ ይችላል። ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑ በዚህ ወንጀል የተጠረ የሚጠረጠሩ ሰዎች በኢትዮጵያ ግዛትም ሆነ ወደ ሌላም በሚሄዱበት ጊዜ ሊጠየቁ ይችላሉ። ማንኛውም ሀገር እነዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የተጠረጠሩ ሰዎችን ይዞ የመመርመርና አስፈላጊውን ፍትህ የመስጠት ግዴታ ይኖርበታል። ቅጣቱም ይከፍተኛል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጦርነት ውስጥ መፈጸም የሌለባቸው ጦርነት እየተካሄደም ቢሆን የጦርነት አካሄድ ህግ አለው። አንደኛው በጦርነቱ የማይሳተፉ በተለይ ደግሞ ሰላማዊ ሰዎችን ማጥቃት የተከለከለ ነው። እንደ ጦርነት ስትራቴጂ፣ እንደ ጦርነት መንገድ ወስዶ በጦርነት ውስጥ የማይሳተፉ ተሳትፎ የሌላቸውን ሰዎች ሰላማዊ ሰዎችን ሊሆን ይችላል፣ የቆሰሉ ሰዎችን ሊሆን ይችላል፣ የተማረኩ ሰዎችን ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ የመሳሰሉት ላይ ጥቃት መፈጸም የጦር ወንጀል ነው። ሌላው ሰላማዊ ሰዎች መኖሪያዎች አካባቢ ላይ የጦር ካምፖችን ወይም ደግሞ በጦርነት ጊዜ ኢላማ ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎችን ማስቀመጥ እና አካባቢው ላይ ያለውን ሰው ለአደጋ ማጋለጥም ወንጀል ነው። በተቃራኒው ሌላኛውም ወገን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ተቀምጧል ብሎ ልዩነት የማይፈጽሙ ከባድ ስርጭት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን ለምሳሌ እንደ መድፍ፣ ሞርታር የመሳሰሉትን ወይም ደግሞ የሚመሩ ያልሆኑ የአውሮፕላን ቦምቦችን መጠቀም ሰላማዊ ሰዎች ላይ በተለይ የከተማ ጦርነት ላይ እንደዚሁ የጦርነት ወንጀል ተደርጎ ሊፈጸም ይችላል። በጦርነት ውስጥ ሌላ መፈጸም የሌለበት ነገር ለምሳሌ ሆስፒታልስ፣ ትምህርት ቤቶች የእምነት ተቋማት መጠበቅ ያስፈልጋል። እነሱ ላይም እርምጃ መውሰድ አያስፈልግም። ሰብአዊ ጋሻ ማድረግ ሰዎችን እንደዚሁ የጦር ወንጀል ሊሆን ይችላልና ከሁለቱም ወገኖች ነው የሚጠብቀው። አንደኛው ወገን ህጉን አላከበረም ብሎ ሌላኛው ወገን ደግሞ እኔም እነዚህን ህጎች መጣስ እችላለሁ የሚለው ነገር በህጉ ተቀባይነት የለውም። ግዴታዎቹ ለሁለቱም ወገኖች እኩል የሚሰሩ ናቸው። <laughs> ወደ ማጠቃለሉም እየሄድን ነው። አቶ ቴዎድሮስ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከጦርነቱም በኋላ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? እንግዲህ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የኢትዮጵያ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ ታሪካዊ ችግሮች ምንድን ናቸው በምንልበት ጊዜ ትልቁ ችግር የ political control ወይም ፖለቲካን ተጠቅሞ ህዝቡን ለመቆጣጠር እንጂ ፖለቲካን ተጠቅሞ ህዝብን represent ለማድረግ ህዝብን ውክልና ውክልና ህዝቡን እንቆጣጠረው ወይስ ህዝቡን እንወክለው? ይሄ አንዱ መሰረታዊ ችግራችን ነው። አሁን ፖለቲካ ህዝብን መወከል መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ፓርቲና state አንድ ነው። ለምሳሌ ህወሀቱን ልግ ህወሀት ማለት ትግራይ ነው፣ ትግራይ ማለት ህወሀት ነው። እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ትክክል አይደሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ዘይቤ ደግሞ መቀየር አለበት። እነዚህ ናቸው እንግዲህ መሰረታዊ ችግሮች። ሶስተኛ መሰረታዊ ችግር የኢትዮጵያ ምንድን ነው? ሰጥቶ መቀበል የሚባል የፖለቲካ ባህል እንዲዳብር ስራ መሰራት አለበት። እስካሁን የቆየው ምንድን ነው? ሁሉንም ጠቅልዬ እወስዳለሁ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ reality መነሳት አለብን። መሬት ላይ ያለው ህዝብ አልተጠናም። ኢህአደግ አዲስ አበባ ሲገባ የነበረው አመለካከት ምንድን ነው? በህዝብና በመንግስት መካከል ልዩነት ነበረ ነው። ላለፈው ሀያ ሰባት ዓመት ግን በመንግስትና በህዝብ ብቻ ሳይሆን በህዝብና በህዝብ መካከል ልዩነት እንዲመጣ ነው የተደረገው። ምክንያቱም የጋራ ቤት የለንም የተነጣጠልንነን የሚል አመለካከት ነው በሰፊው በዘመቻ ሲሰራ በታሪካችን አይተነው ማናውቁ። በደርግ እንኳን የአስራ ሰባት አመቱ የጦርነት ዘመን ሰላማዊ ሰው ሲታረድ በጩቤ ሲወጋ ሲቆረጥ አሁን ማይካርዳ ጋር እንደተደረገው አልተደረገም ነበር። ምክንያቱም ህዝብ ለህዝብ ይተዋወቅ ነበር። አሁን ግን ህዝብ ለህዝብ ለማናከስ፣ ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት ትልቅ የፖለቲካ ስራ ነው ላለፈው ሀያ ሰባት ዓመት ሲሰራ የነበረው እና አሁን ይሄ ህዝብ ለህዝብ የአግድምዮች ግንኙነታችንን ማጠናከር መቻል አለብን። ያንን አጠናክረን በመንግስት እና በህዝብ ደግሞ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲዳብር ፖለቲካ የህዝብ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሳይሆን ህዝብ የሚወከልበት መሳሪያ ነው ወደሚለው አመለካከት መዞር አለብን እና አንድ ላይ ሆነን የጋራ ቤታችንን እነስራት ኢትዮጵያ። በጣም ጥሩ። እሺ ገበያው፣ አንተስ ምን መደረግ አለበት ትላለህ? ለማጠቃለል ያህል እሺ፣ እንደው ለዘለቄታው ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደዚህ የገባንበት እንደተባለው በሀያ ሰባት ዓመት ውስጥ የተዘራው የጎሳ ፖለቲካ እንዲህ አይነት እኔና እናንተ እኔና እነሱ የሚል የጎንዮሽ ቅራኔ ነው የፈጠረው። ፖለቲከኞቻችን በሚያሳዝን መልኩ ዛሬ ህዝብን ለስቃይ ዳርገው ህዝብ ሞቶ በዛ ፖለቲካ መስራት ይፈለጋል። የሚያሳዝን ነው። ድሮ ፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስ ነበር የሚዋጉት። ዛሬ ህዝብ ሰላማዊ ሰው አሁን በደቡብም በዚህ በኦሮሚያ አካባቢም በማይካድራም የተፈጸመው በእነዚህ ንጹሐንን ሞት ፖለቲካ መፍጠር ይፈለጋል። እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች እስካሉ ድረስ በሀሳብ አሸንፈው ሳይሆን እንዲህ አይነት ህዝብን ለስቃይ ዳርገው ፖለቲካን ለመስራት የሚፈልጉ ሀይሎች ካሉ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ፖለቲከኞች ምናልባት አሰራራቸውን ቀይረው በሀሳብ በጋራ ይሄንን የጋራ አንድነት የማንነትን ጥያቄ የግልና የወልን መብት ባዋሃደ መልኩ እንዴት እንጀምር በሚል ሀብለው መጀመር መቻል አለባቸው። ሁሉ አሳታፊ በሆነ ጉባኤ የጋራ አጀንዳ ሴት አድርገው ሊቀጥሉ የሚችሉበት መንገድ መጀመር አለበት። ምናልባትም ይሄ ጦርነት እንዲህ አይነት ሁኔታ ሊያመጣልን ይችላል ይችል ይሆናል ብዬ ተስፋ የማደርገውም ለዚህ ነው። <laughs> አቶ ፍሳ እርሶስ እንደው ለማጠቃለል ያህል የሚጨምሩት ነገር አለ? አንድ መጨመር የምፈልገው ወይም ደግሞ በጣም ማስመር የምፈልገው ነገር እንዲሁ በህገ መንግስት በማሻሻል እና ያለፈውን አልፎ አልትተነው እንሂድ በሚለው ብቻ እስካሁን ያሉትን ችግሮቻችንን ሳንነካ እና እነሱን እነዛን ጠባሳዎች ሳንሽር እንደ ሀገር መቀጠል አስቸጋሪ ነው። አሁንም እየታየ ያለው ያ ነው እና እነዚህን የቆዩ ችግሮች አምኖ እና ችግር መሆናቸውን በሁሉም ደረጃ ተግባብቶ ለሚያስፈልገው መልኩም ደግሞ ፍትህ ሰጥቶ ካላለፍን በተለይ ሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙ ሰዎች መንግስትም ሆነ ከሌላ በኩል ጊዜም ተጠያቂነት የማያገኙ ከሆነ ያለመጠየቅ ባህልን ወይም culture of impunity የሚለውን ይፈጥራና ወደፊት መጓዝ ይከብዳል። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ማተኮር ያስፈልጋል። ያ የሚሰጠው ፍትህ ለአንድ ወገን ብቻ አይደለም፣ ከሁለቱም ወገን ወይም ከብዙ ወገኖች እነዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጠሩ ጸጥታ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ባለስልጣኖችም ካሉ መጠየቅ መቻል አለባቸው። ሌላው ከዚህ ጋር እንዲሁ መለመድ ያለበት ነገርም እንደ ህዝብም በንግግር መደንገጥ የለብንም። አንደኛው ሰዎች ሀሳባቸውን መግለጽ እንዳለ መብት እንዳላቸው ማወቅ አለብን። ግን የሚገደቡ የንግግር አይነቶች አሉ። እዛ ደረጃ ውስጥ ካልገቡ ድረስ እነዚህ መብቶችን ለመገደብ የምናደርገው ጥረት ሌላ ጭቆናን ይፈጥራሉና ምን ይባላል አንድ ዲሞክራሲ ጥሩ ነው መባል ለመባል የንግግር ነጻነት በሰፊው መገደብ አለበት። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ዲሞክራሲ ሊገነባ አይችልም። ልክ እንደዚሁ ሁሉ ደግሞ ካልጀመርነውም መብቱን የቱ ድረስ ነው ትክክል፣ የቱ ድረስ ነው ትክክል ያልሆነው የሚለውን ማድረግ አይቻልም። ብዙ ጊዜ አሁን ለዛ በቂ አይደለንም፣ ገና ነን፣ ወደፊት ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሌሎች ሀገሮች እዚጋ የደረሱት የነዛን መብቶች exercise አድርገው ተለማምደዋቸው ነው እና እኛም ለዛን መለማመድ መቻል መጀመር አለብን። ሳንለማመዳቸው ልናውቃቸው አንችልም። ዋልታ ረገጥ ነገሮች የሚበዙት ለእኛ አዲስ ስለሆነ ነው እና shock ም ያደርጉናል። ብንለምዳቸው ግን okay ይሄ ይወክለኛል አይወክለኝም የሚለውን ነገር ብሎ የማለፍ ልምዱም ባህሉም ይኖረናል፣ የመቻሻል ባህሉም ይኖረናል እና ስንገድበው ነው ችግሩ እንጂ ካልገደብ ነው እየተለማመድ ነው እና እየተስተካከለ ነው የሚሄደው ነው የሚለው እሱን ለማሳሰብ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጮች፣ በዚህ ውይይት ላይ የመንግስት ተወካዮች እንዲካፈሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን በተደጋጋሚ በኢሜይል ብንጠይቅና ምላሽ ቢሰጡንም ተሳታፊ ግን አልመደቡልንም። እንግዲህ ትግራይ ውስጥ የሚደረገውን ውጊያ ተከትሎ በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሂደቶች ምን መልክ ሊይዙ ይችላሉ? ዋነኛ ተግዳሮቶች ውስጥ ምንድን ናቸው? በሚል ያደረግነው ውይይት በዚሁ ይጠናቀቃል። ሁላችሁንም የውይይቱ የዕለቱ ተሳታፊዎች በአድማጮቻችንና በዶችቬሌ DW ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም ደህና ሁኑ በያላችሁበት። ደህና ምሽት።